那么大家呢，一般都会是比较重视健康的，因此在病符位这个位置呢，要特别注意的是，在这个卦位跟卦象呢，特别会针对家中女主人的位置以及母亲这个身份的人呢，受到比较大的波动跟影响，所以呢，要特别留意的，在当年度呢，同时有这个巨门星汇集在这个宫位，所以呢，小疾病呢。 比如说伤痛、血光跟意外就比较容易呢发生，那针对的比较多是，比如说在身心灵方面的，比较容易会有抑郁、不安、忧愁，也就是我们讲的 depression、anxiety 这一类的问题就比较容易好发，所以要特别注意的是这些情绪上所引发出来的破财的一个状况。 比如说你在心情不好的时候乱买东西，或者是说暴吃暴喝影响了健康，又或者是呢说错了话惹上了官非，哦，类似这样的一个状况呢，而迎来的破财都要格外的小心。那么在这个位置呢，也就是西南方呢，在当年度呢，如果你的厨房刚好呢是在这个方位上。 老师会建议在当年度就尽量减少开火的一个状况，又或者呢，尽量多以这个呃电器，好，比如说我们有些人会运用这个烤箱啊，或者是说电磁炉哦，类似这样的一些用电器的方式呢来取代烹饪，好，会比较理想。在这个位置呢，也不宜堆放。 比较杂乱的一些杂物，如果有杂物的话，尽量要把它呢堆放整齐，才会是比较好的。垃圾也不宜在这个位置哦，比较容易会有一些慢性病的一个影响。那同时在这个方位，也就是西南方，是不可以放置电风扇的，因为你的电风扇它可能会转向，同时也容易会把这个病气呢带到屋中的其他角落哦。 那在这个位置上居住的朋友们，比如说你的房间刚好在西南方这个位置上，会建议你尽量在当年度要安排一个身体的健检，这健检尽量是在越早越好，不要到了年终之后才来做，才能够能防范未然。那同时也不建议在这个方位上呢摆放饮水机哦，因为呢饮水机一般是不宜放在五黄还有这个。 病福星泛滥的位置上，那针对了母亲、老妇人，或者是你是在公司上是属于副手的这个位置呢，都要格外的影响，因为病福星这个位置呢的摆设呢会针对你们，还有包括如果你是属于宗教人士的哈的这个相关人员啊，或者是你的本身的体态属于腹部呢的腰围是比较。 肥胖的人呢，那你也是属于在这个范畴要注意的人士。针对在这个方位呢，比较容易会影响的这个身体的位置哦，也就是如果我们没有适当的去把一些摆设啊，呃，给处理好的话，那么就容易影响的位置有腹部，那它就会比较针对肠胃相关的毛病。 身躯，那就是比如说我们关节的部分，有些人他可能会有一些皮肤干燥啊，异位性皮肤炎就比较容易会一直反复的泡发。那再来就是肌肉，比较容易会有这个老化哈，或者是说呃，针对有生产过的妇女们，那么我们的这个呃腹部的这个肌肉或者是下盆的。 啊，的这个肌肉呢，可能就比较会有一些，呃，松缩、松垮的一些状况会发生。那这可能也会带动到有些人会有一些尿失禁的一些状况，所以要格外的注意。同时还有包括的是脾胃，那么脾胃它是针对有些人就会有两极的一个状况，要么就是腹泻，要么就是有便秘的状况。好，来，然后呢，还有就是我们的这个唾液。 那唾液的话，就是有些人可能你在睡眠的时候容易会有流口水的状况。那当然，每个人口腔的状况可能不太一样，但是如果你发现你的口水会有一些异味的时候，那要格外的注意一下你的身体健康的部分。针对一些特定的姓氏呢，你们在这个方位呢就要格外的去注意，因为它对你的影响会是加倍的。比如说，如果你是姓王、姓武、姓甘、姓方、石。 皮丘田以及苗的同朋友们哦，都要格外的注意在病符方位的这个安置。那同时就是，如果你的名字里面呢是有王土跟生字边相关的，譬如说有中、君山林真朱齐余、陈姬裴燕唐坡以及坤哦这些字的。 也要格外的注意在病符方位的一个配置，在今年度呢，这个位置的配置呢的神兽呢，可以透过招摇、勾陈、黄灵以及腾蛇的一个摆设呢，来达到制煞的一个效果。 那同时呢，这个颜色呢，在这个方方位呢，建议呢是以黑色或者是黄色为主轴哦，才是比较理想的。那比较利于去治我们这个病服位的时间点呢，是针对。 呃，一年四季都可以哦，不过特别是强化于三月、六月、七月、九月以及十二月，尤其是在六七月这个时间点，也就是我们的这个呃夏天哦，还有到七九月哦，跟秋天这个交合的时间点呢，会是比较理想要去注意的，所以通常会建议在。 呃，端午的时候，这个病符位呢要注意，这个方位的门窗尽量是不要打开的哦。那再来呢，我们要提醒一下，如果我们有要针对这个病符位呢去做一些呃调整的时候啊，比较大力的时间呢，会是以未时到申时这两个时辰为主，也就是下午的一点到五点的时间。那其次呢，可以运用的是。 丑时，也就是凌晨的一点到三点；辰时，早上的七点到九点；以及戌时，也就是晚上的七点到九点的时段。大力的职业哦，在病符位，我们如果有安置好的话呢，是很大力。比如说，呃，房地产的买卖的，还有包括如果你是有在做仓储相关的一个运作的行业，那比如说有些人他是有进货在做买卖的。 那或者是说你是古董盘商哦，或者是这个佛教相关的一些宗教哦，只要是以无私利他人的这些都是很 OK 的。那比较不利的时间点呢是春天的时候。呃，再来就是切记在这个方位呢都不宜呃过多的去摆设哦，因为呢它比较容易因为。 有贪念呢，而好发更多的不利的事项。那针对我们在当年度呢，因为是逢到了这个二黑坤入到宫位哦，因此呢，要特别留意的这个年份的朋友们呢，分别有下列的朋友哦，呃，出生于二零一六、二零零七、一九九八、一九八九、一九八零、一九七一。 一九六二、一九五三、一九四四、一九三五以及一九二五以上这些，分别是生肖属老虎、属蛇、属猴以及属猪的朋友，都请务必呢，要好好的安置这个病符位，或者是把它做一个整洁跟整理。那么，透过静态跟动态的方式呢，也是一个方法哦。如果刚刚老师稍早提到的，不能。 开火啊，或者是不要堆放杂物，不要放置风扇之外呢。我们用动态的方式是可以在这边养猫。那么养猫的话，尽量这个猫的的这个毛色呢，是可以以黑色或者是黄色为为基础点哦。啊，或者是家中有养猫的人士呢，你刚好这个猫又是这个颜色，就把它放在它的窝放在这个位置上。那另外静态的方式呢，就是在这个区域呢，如果它是可以隔开的。 尽量就是有不连的方式来隔开，然后在吉利的月份的时候取下来去做洗地哦，这样子会是比较好的。而任何的一些，比如说旧物跟杂物，比如说家中有要换一些家具啊，哦，那么我们可以把一些旧的家具呢，就是摆设先放在这个位这个位置呢，来让它呢不会有太多的一个。 那个新的气，因为新的气就会带动这个病符位，啊，所以杂物的堆放呢，如果你要放，虽虽然呢不宜过多的堆放，但是是可以放在病符位的，也就是我们以整齐的方式来排列，还是是适宜的哦。好的，以上是针对在二零二二年的病符位的一个配置。 你们都了解了吗？喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，并分享出去。我是金怡老师，还有更多的细说风水的会陆续分享给大家。我们下次再见喽，拜拜。